राजकुमार राव हाल ही में भूमि पेडनेकर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे इसी दौरान दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए इसके साथ ही राजकुमार ने गर्लफ्रेंड पत्र लिखा को लेकर कई बात बताई करण ने दरअसल शो के दौरान पूछा कि वो पत्र लिखा से कब शादी करेंगे तो राजकुमार ने कहा कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है राजकुमार ने कहा सच कहूँ तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं और इसी बात से मैं काफ़ी खुश हूँ